jestem Olka, e, pracuję w Hexcat Studio w Warszawie. E, ogarniam włosy ludziom mniej więcej od 6-7 lat. E, dzisiaj pokażę Wam, jak nie będąc barberem, ogarnąć włosy swojemu chłopu e, w trakcie, kiedy niestety panuje kwarantanna. Moim modelem pokazowym jest Jacek, który u Barbera był 5 tygodni temu. Nie nauczę Was w 15 minut, jak zostać barberem, ale pokażę w turboprosty sposób, e, jak ogarnąć takie włosy w domu. Jest szansa, że Wasi mężczyźni w tym czasie nie myli włosów. Zaczniemy więc od mycia. umyte i wysuszone. Od czego zacząć? Ja użyję nasadki 25 mm. Ty na swojej domowej maszynce ustaw maksymalną długość i tą długością robimy całe włosy. Na samym początku sprawdźcie sobie długość w tych miejscach, czy nasadka czasem nie jest poluzowana i nie zrobicie dziury na środku głowy. Więc jak już sprawdzicie, powoli pod włos strzyżemy. Jeśli uważacie, że nasadka jest zbyt długa, to zawsze można użyć krótszej miejscu, gdzie jest wicherek, to po prostu w każdą stronę tniemy sobie włosy. Jeżeli macie y, bardzo gęste włosy do cięcia, dobrze jest też po paru ruchach przeczyszczać sobie nasadkę, żeby maszynka nam się nie zapchała. robimy wtedy w każdą stronę. Pamiętając, żeby zawsze było to pod Jeśli zobaczycie, że gdzieś jeszcze jest jakiś odstający włosek, no to wtedy wiadomo, maszynka i przycinamy. Ok, góra zrobiona. Zaczniemy cieniować e, metodą domową. Ustaw maszynkę na jeden poziom mniej niż była. E, ja widzę na oko, gdzie kończą się boki. Dla Ciebie nakładamy linię pomocniczą. przy cieniowaniu robimy już krótkie ruchy, żeby nie wyjechać za mocno maszynką. I robimy ruchy mniej więcej analogicznie. Bierzemy kolejny poziom mniej nasadki i robimy już sobie wtedy coraz bliżej. poziom i niżej cieniujemy. teraz będę konturować włosy, które są nam totalnie niepotrzebne, więc y, zdejmujemy nasadkę e, i patrzymy, gdzie mniej więcej kończy się linia porostu i sobie ją zaznaczamy. Powoli, nie za wysoko, oczyszczamy szyję z włosów. Jak Wasz chłop jest mocno zarośnięty, to możecie też mu plecy oczyścić. Teraz musimy przejść do konturowania nad uchem. E, najłatwiej Wam prawdopodobnie będzie po prostu przyłożyć ucho do czaszki i końcóweczką maszynki oczyszczać włosy, które nachodzą. I łączymy sobie wtedy linię z dołem. Analogicznie robimy to z drugiej strony. i gotowe. Mam nadzieję, że ten filmik nie tylko pomoże Wam ogarnąć wygląd Waszego mężczyzny, ale zapewni dodatkową rozrywkę w tych trudnych chwilach. Trzymajcie się pięknie i zdrowo.